Thank you. Listen for the sound of your heart opening. There are times when there are no words, times when no words are needed. These are the times if we listen to our hearts, we can hear the song of the phoenix. voice, the ache of desire. A light refrain as fresh as rain over drought parched land or smoldering ash. The song of the phoenix as she rises again is a soft song of deliverance. There may be shock with thunder and lightning. Towers will fall. It will be frightening. Seul dans ses lignes biscuitées. Par terre, étendue, la girouette coule de girofle. Ils se coquille sacré patapouf. Venu de la verrerie, il dit toujours la vérité et se marbre seul dans ses En ce moment, les téléphone se tous les matins pour plus ou moins Il se coquille, ce sacré patapouf. Venu de la verrerie, il dit toujours la vérité et se marbre seul dans ses biscuits. Par terre, étendu, la girouette coule de girond. Il se coquérise ce sacré patapouf. Toujours la vérité. Pour et gentil et très intelligent.